ちょっちょっともしかよほらなんだ忘れちまったのか俺らのことあんまり偉そうに街歩いてっとまたボコボコにしまうぞ <laughs> らに会ったらちゃんと頭下げてけよまとりあえず挨拶代わりに財布置いてけや兄ちゃんなんだよブルっちまって声も出ねえか <laughs> えっめ めんなさいすいませんすいませんチンピラ相手に何やってんだよ真島ちゃんお前に遊んでる暇なんかあったかよ女は見つかったか遊んどるわけやない 俺にはこれから行かなあかんとこがあるんへえどこ行くんだ堂島組や堂島組おいどういうことだ女は堂島組にいるのか牧村誠は堂島組の殺し屋に撃たれた何島野の親父に言うとけや 殻の一坪はもう誰のもんでもない闇に葬られたんやおいどうなってんだ真島はっきりしろ女は死んだのか手離せや俺はもう誰の命令も聞かんお前あの子のことはもうほっといたれ これ以上手出すんやったら島野の親父野郎が殺すで俺はお前まさか堂島組に行くって堂島をやる気かたった一人で女一人のために狂っちまったな真島ちゃん 狂犬みてえな顔してるぜやっと檻から飛び出したな。 誠から伝言預かってきたおせっかいな殺し屋じゃ 大世良の野郎はまだ船に戻ってませんどうします構わねえ始めろはい 堂島組だ完全に日教連を皆殺しにする気だぜ俺らだけでいけんのか 前らの相手はこっちだキリュウ ちも始めようぜ 柏木さん風間組か桐生錦山お前らは船だ渋沢を追え不当の連中は風間組が引き受けた <laughs> 桐生行こうぜあ 渋沢をぶちのめすのはやっぱりおめえの役目だよだから必ずあいつを止めろ分かった俺が銃を撃ち始めたら先に走れいいか俺が追いつくまでに渋沢と片付けとけよよし行け 始まってるいい加減にしとけよこのガキお前ら下っ端の首は風に入らんねえさっさとどかんかいボケが 18人殺しの冴島大河の兄弟分 <laughs> お前ら二人揃って随分と時代がかかってんなやっと見覚えのある顔や頭大座の阿波野ってもんだかぐれ ほどの男が今は堂島組長の玉よけかお前の目的は女の復讐かそのためだけにたった一人で堂島組をここまで攻め込んでくるとはな賢く生きるつもりはさらさらねえらしい 極道が小賢しく生きる方がよっぽどアホらしい今は世の中金が支配する時代だその時代が求める極道の姿ってのはあんだ生き方の良し悪しじゃねえおめえが時代に合ってねえってだけのことだ本気でそない思うとるんやったら 俺に言い訳する前にさっさとかかってきたらなんや自分のくだらん生き方を三宅面でごまかさんで済むでなるほどそうかもしれねえなおめえみてえな熱のある男にはついごまかそうって頭が働いちゃう ゴルフに女に高い酒全部くだらねえたわごとだそいつをさってるうちに俺の背中に背負った炭をえらく色あせちまったもともと俺は人を殴るのは好きでな相手がムカついたから殴るんじゃねえ 殴るのは好きだから殴った根っからの極道のくせにいつからかてめえの血流すのが億劫になってな金まみれの小賢しい極道を演じるのが楽だって気づいちまったもっとも楽に生きるのが楽しいとは せやったら最後にお楽しみができてよかったやな、ね、お前らは空の一つぼっちゅうざれ事のために群れになって誠を引き裂いたもう二度とあの子お前らのざれ事には付き合わせんここで俺が全部しまいにしたる 安心せえ堂島組のお仲間も後からまとめてあの世に送ってるわ されてなかったらその拳でてっぺん取れたかもしれんあんたにはそれだけのもんがあったはずや ない馬鹿正直に生きてきたわけやないせやけどな俺の周りには馬鹿に生きて馬鹿に死んでった男たちがおったそいつらのくだらん生き方が俺は男の最高の生き様やと気がついたんや 泡のあお前か しょ余計な真似していかねえぞほらあ島野が始末したはずの男がこうまで俺に盾ついてくるとはなマジバ おかげで阿波野も使い物にならなくなっちまった島野も消さなきゃならねえ面倒ばかりだ堂島宗平そこにいる男は体力で一番金がかかる殺し屋だそいつに仕事を受けさせるルートと金がある限り 俺は誰だろうが好きにやれる力ってのはこういうもんだお前らだけはもう何があっても死んでもらわな収まらんのやせやないとあの子は黒い闇から逃れられんラオグエイ 油断するなよ地獄の底まで引きずり込んだるわどうじめ だったとまだ終わったらんやろがケおとなしく待っとれやこっちはもうすぐ済むその次がお前や むしろ 桐生一馬かなるほど風間の頭が見込んだわけだなもっと早くお前の存在に気づくべきだったよただの若造がいつの間にか竜に化ける一歩手前だそんな話はいい女を話せ お前が彼女を殺す気なら、とっくに殺してたはずだ。先生、その子を連れて離れてろ。もう用は済んだ。 女を始末するのはお前を殺してからだそれで風間の息の根は完全に止まることになるセラの野郎は後でじっくり料理すりゃいい今俺がやらなきゃいけねえのはお前だ風間の極道を継ぐお前をこの手で始末する俺が欲しいのは あの風間慎太郎を超えたっていう看板だ何人間ってやつは金や権力を手にしたところで最後には花が求められるそれが看板ってやつだお前はそんなくだらねえもんのために風間のおやっさんを狙うのかそのくだらねえもんのために 命張らなきゃいけない男もいるんだよ俺の父親は昔ある代議士の秘書をやっててなゆくゆくは政治家になるんじゃねえかって周囲からも期待されていただが手柄は全部代議士に持っていかれ挙句の果てにその代議士の汚職が原因で自殺に追い込まれた それが能力だけでのし上がろうとした男の限界だった世の中なんてそんなもんだ頑張ったことが報われない社会でまっとうに生きるなんてバカバカしいだから俺は力が全ての裏社会こそ自分を生かせる道だと思った必死になって金も作った親父が欲しがるものは何でもくれてやった だが極道も政治の世界で同じだったぜ結局周りの極道が最後にひれ伏すのは金じゃ買えねえ極道の看板だった風間のおやさんは看板だけの男じゃねえクソみてえな親の下で堂島組を東上界最大の組織にまで育てた あんたの父親を死なせた代議士とは違うそんなことは分かってる風間は別格の極道だ俺には別格と呼ばれるほど看板はねえさだがてっぺん取るためにそれが必要ってんならてめえで作るだけのことだおめえはそうやって何でもかんでも計算づくか 男の看板ってのは自分で設計図引いて作るようなもんじゃねえ後から勝手についてくるもんだ何とでも言えこれは俺なりの努力ってやつさその努力が女を打つことか橘や織田を殺すことかてめえの看板が欲しいなら他人の血で書くんじゃねえ お前も風間の看板に憧れて極道の世界に入ったんだろだが風間も昔は登場界のヒットマンとして何人もやってきたそれこそ伝説になっちまうほどの人数だお前が思ってるほどまっとうな男じゃねえ殻の一坪にしても最初は堂島組のお家騒動だった そいつに何人もの仇を巻き込んで死なせたのは結局んとこ堂島の親父に弓引いた風間じゃねえか何が言いてあの風間の頭ならいずれ女や立花が危険にさらされることも想定できたはずだつまりあの人だっててめえの描いた絵を完成させるために 立花たちの犠牲を割り切って使ったんだよ他人の血をてめえの道具に使うのは極道の坂だだから俺もお前の血を看板に使わせてもらう 竜しょってんのは、おめえだけじゃねえんだよ。お前を殺し、風間を越えて、俺ら、堂島の竜になる。俺はそんな肩書きはいらねえ。だが、竜は一匹でいい。 前の言う通りだ付き合ってやるぜそのくだらねえ戦いに すしかねえよなこの俺をやれ桐生それでこそ風間慎太郎を継ぐ本物の極道だ 一線越えちまったら戻ってこられなくなるこいつ殺したとこで何にもならねえだろうがお前勝手に先は死んじゃねえよ兄弟踏みとどまれいつか 最後の一線を越えなきゃならねえ時が来たらそん時は俺も一緒に越えてやるだから つらを殺すのか真島当たり前やこいつらがおる限りあの子はいつまでも狙われるんや全部しまいにするにはここで殺すしかないやるが殺すんや俺がこいつらを 誠の代わりに彼女がそれを知ったら苦しむだろうな何感謝するかもしれん謝るかもしれんだがいずれ彼女は必ず苦しむ冴島大河が18人殺した罪を背負った時のお前と同じ苦しみを味わうことになる彼女は 自分の手が綺麗なままなのはお前が代わりに手を汚したおかげだとそう気づく自分のために人殺しになった者へ償う方法はこの世にないお前はあの娘に償いきれない貸しを作る気か ら俺はどないしたらええんやこいつら殺してもあの子を救うことにならん言うんやったらどないせっちゅんじゃもう終わったんだ真島牧村誠は意識を取り戻した今風間組の柏木たちが病院に移送してる誠が意識を 何言ってる女が生きているのかバカなそれじゃ殻の一粒はあの土地はどうなった堂島さん殻の一粒はもう彼女の手を離れましたうちが新しい土地の所有者です 1000億も出してもらえりゃあなたに売っても構いませんがね何堂島組の時代は終わったってことですカムロ町再開発の莫大な利権は殻の一粒を持つ人間にしか動かせん これで堂島組一強だった東上界の勢力図は大きく書き換わるくだらん話はええあんたは俺にこいつらを殺すな言うんかその殺し屋は堂島の命令で何人も殺してきた堂島の急所を握る生き証人だ警察にもその情報は流しておいた そしたら殺に突き出すだけで済ませろっちゅうんか俺はそこまで甘くはないその殺し屋の身柄は日教連で隠し持つ東場界最強と言われる堂島組をこの俺が裏から操る切り札としてなそれにその殺し屋はここで楽に殺すより 死ぬまで例の穴蔵にでも閉じ込める方がいいだろうよくこらえたな真島牧村誠にとって堂島組はもう脅威じゃないお前が彼女を救ったよう言うわあんたも 俺を栄養に利用したっちゅうわけか島野の親父と同じようにここに来たらたまたまお前が一人で堂島組を潰してたってことだ俺にそんなこと想像できるわけがない真島まだ片付いてないことがある お前の親父島野に一つ伝言を頼めるかお前が奴に登場会を裏切ったけじめをつけさせろ何やと 佐川島野の兄弟に会いに来たのか親父おるんやろ話があるんや兄弟は今近江連合の本部長と話してる近江の本部長近江連合の東京進出の段取りを打ち合わせにな 残念やったな空の一粒は日教連の手に渡ったでもうあんたらの付け入り隙はなくなったっちゅうことやそっかじゃあお前が島野を殺せば全部終わるってことかなあ 楽しかったよななんだかんだ言って俺らそれが目の見えねえ小娘に振り回されてこんなとこまで来ちまった面白いな巡り合わせって 島親父日教連の世良から伝言を預かってきましたほう東上会内部に関西と通じてる裏切り者がおるそうです殻の一粒を近江連合に売ろうとしたその人間を 島の組で突き止めてほしいとそんな話ようのこのこ言いに来たな真島世良は親父に身の潔白を証明してほしいと言うてますおもろいやないか せやけど俺は何があっても親父の子ですわせやったらお前わしの身代わりになって死ぬこともできるなええ だ一つだけお願いがあります西島の兄弟に俺が謝っていたと伝えてください <laughs> これがわしの答えや。 世良に言うとけ空の一坪も近江の本部長もわしには何の関わりもないお親父お前に一つ教えといたるただのし上がりたいだけやったら目先のことだけ考えとったらええせやけど ペン取る気なんやったら勝ち方を考えなあかん三日天下やないほんまの天下の取り方をな風間と日教連の時代は長くは続かん10年後は島の組が天下取ってるはずや。 真島五郎中最強の武器が手に入ったんやからの可愛い子には旅をさせろっちゅうのはよう言うたもんやなあ真島 だったな堂島阿波のがに久世と渋沢も殺にパクられた風間が無所から戻ったところで今の堂島組はカムロ町の再開発どころじゃねえってことか会長代行にはご心配をおかけしております気にすることはねえ それより俺からもこの場にいる全員に一つ伝えておくことがある承知の通り先代が亡くなって以来登場会は俺が二代目代行としてこの椅子に座った同時に長らく本家若頭の座は空白だったがこの堂島からも 強く押されてな空席を埋めることにした日教連の世良総裁を東上会本家若頭に指名する後見人は堂島だ他直系組長からも多くの指示があった 世良には本家若頭として引き続き堂島が手放した神室町再開発計画の面倒を見てもらうそろそろ俺の出る幕もしまいだな。 よく来たな。すまなかった。苦労をかけたな。今日は、おやすさんに報告したいことがあって来ました。多分おやすさんは、俺の言うことに反対します。それでも俺は、 そうかおやさんには俺がこれから言うことわかるんですねああだができるのかカズマ覚悟はできてます おゅうお前どういうことなんだちょっと錦山君急に大声出さないでよお前堂島組に復帰したってマジかえ今日風間の親さんの面会に行ってきたんだろ復帰のことも話したのかさっき風間の親さんには このまま仇に戻れって言われた親父さんは俺が極道には向いてねってよあの人が俺を立花に預けたのは極道から足を洗わせるためでもあったんだそれでもお前は組に戻るってのかでもよ ならせめて戻る先は風間組にすりゃいいじゃねえかあんだけやらかした堂島組に復帰したら苦労すんのは目に見えてんじゃねえかもう一回考え直せよいやそれが俺がするべき最初のけじめだって思ったんだえ俺はあの一件で たくさんの人間のけじめってのを見せつけられた正直すげえって思った極道だけじゃねえ敵だってマジで俺なんかまだまだだなって思い知らされたそっか。 でも俺もお前もまだ何が足んねえんだろうなわかんねえわかんねえけど逃げちゃダメってことかな逃げずに頑張ってそして残った道がそいつのやるべきことっていうか奴ら皆 そうしてたんじゃないかなでそいつを見つめるための堂島組復帰ってことかああ今の俺にできるけじめのつけ方はそれしか浮かばねえでもなんとか踏ん張って俺は俺の極道を行くさ 風間のおやっさんとは違う俺だけの極道ってのをなあれお前いつもの一丁羅はああ この前これ見かけてさ気に入ったんだおいおい真っ白の方が良かったってバリッとしててさそれにそんなスーツ今時どうなんだよしかもお前らしくないんじゃねえからしくねえかでもらしさってのは 自分で決めるもんだろうあのなあけじめ取るために復帰する組を選ぶのはまだわかるけどスーツくらい人の意見聞いたってバチは当たらねえぞいや俺はこれがいいいやいやじゃあさまだ黒でビシッと決めた方が白も黒も気分じゃねえ今の俺はこれがいいんだ 俺が決めたこれで始めたいんだ分かったよ知るかじゃあ一生来たろありがとうよなんだよ急に勝手に大人ぶりやがってよ錦 俺はお前に、とんでもねえ借りをいっぱい作っちまった。な、なんだよ急に。一生かかってでも、この恩は返すぜ。何言ってんだ、お前。そうか。じゃあ、 飯でも食いに行こうぜお前のおごりでおおカムロ町で一番いい肉食わせるとこででもよどうした今日はあんまり持ち合わせがてめえてほら行くぞいいな なんだそのへんてこなジャケットはグランドで働いてた頃の控えめさはどこ行ったんだほっとけや俺は決めたんや何が正しくて何が悪いかわからんこの町で誰よりも楽しく誰よりも狂った生き方したるってなはあ お前はもっと地味な男だと思っていたがまあそれも悪くねえ まあお前とは妙な体験しちまったがこれからは同業として陰ながら応援すんぜ関西で暴れたい時は連絡よこせそんなもんいらんできることならもうあんたとは死ぬまで会わんでいたいもんや <laughs> 確かになまあお互い敵も多い身だ せいぜい死なないように頑張ろうぜ <laughs> あんたは死んでもしないやろそうだなほなまたな大きにやで佐賀は何言ってんだお前 あんたは何があっても諦めへん執着心の塊のような男やあんたには諦めんことの重要さを教わったわ俺も執着するで真島五郎っちゅう男の生き方に <laughs> 好きにしろ 出待ってるぜ真島ちゃんはあずいぶん早いお迎えだねさ俺も行くかなあ 話くらい聞いてくれたっていいじゃんねえ君らもお金好きでしょ女の子だから得できるいい仕事いっぱい紹介するよしつこいですいい加減にしてそうカリカリしなさんなってそうそうお茶でも飲みながらさささいたやめてあんた ちょっとやりすぎじゃねえかこりゃ障害っつんだぜ落とし前つけてもらわねえとな話なら聞くその代わり私一人で <laughs> 面白えよしお前は行け待っててすぐに助け呼んでくるから あんた根性あるじゃねえか気に入っちまったぜ話はホテルで手取り足取りじっくり聞いてもらいてえなこの甘下手に出てりゃ息になりやがってあ兄貴 どうですこいついい女でしょ楽しませてもらってからビデオに撮りゃいい金になりますよそうだ兄貴もお時間あればご一緒に姉ちゃん遊びはここまでだこの人誰だと思ってんだあ天下の魔ジえっ はここに先生でも先生ああんた誠さんに何する気だあ違うんです今すぐ彼女から離れろ違うのこの人は助けてくれて いや彼女は私の患者だ何や先生って医者かいな惚れとんのかな何どうなんや何を急にそのげんこつがそう言うとるでも男が一旦げんこつこしらえたら そのけじめは取るもんやどうなんや先生お前彼女に指一本でも触れたら喧嘩なら相手が悪いであんた人殴ったらあかんそれにけじめのつけ方は喧嘩だけやない <laughs> けじめつけてくれや 俺のためにもんあんたのええからさっさと答えんかい彼女はああ見えてついこの間までずっと目が見えなかっただから彼女にはまだ周囲に慣れる時間が必要ででどないやねん惚れとんのか 俺とらんのか愛している医者としてではなく一人の男として俺は嘘が大嫌いやで嘘じゃない彼女に話したことさえないがならはよ言うてやらんかいねえ そばでちゃんと見とけやしっかりせえ大丈夫でしたか何かされたんじゃ何も全然平気ですそうかよかった の人悲しそうな目をしてたなでも先生あの人と何を話してたんですかいやあのそうだ今から少し話する時間ないかな 人がいるのずっと一緒にいたのにその人の名前も知らない顔だっておぼろげにしか見てないほんとダメだよね私って <laughs> お兄ちゃんがこんなこと言われても困っちゃうか